俺のことなんかすっぽり忘れてるみたいで子供心に声かけられなかったなあ変な話したなううんここに来ると結構素直になるんだうんこんなに綺麗なんだもん素直になるよ 武井離れたり近づいたりするえホストクラブで働いてると思ったらこういうところが好きだったよくわかんないなうち親父がいないんだだからホストクラブは学費稼ぎ悪いんだあそう成海はいいよ いつもまんまでそうかな喜んだり怒ったり泣いたり笑ったり表情くるくる変わって飽きないよ子供なだけだよ、はあ、アスナロ会のみんなって大人でかなわないっていう気がするいろんなもんくっつけちゃったんだよ たかだか20年しか生きてないのにやってないのだねライトある明るくないかいいよ ぱりちょっと明るいか <laughs> この間のさ花火の時のキスああれはねもういいのよ俺あの時成海にキスしたかったキスしたかったんだ